tudo pode acontecer. Eu sei, o nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar, flores pra te encontrar. Não sei porque você disse adeus. Guardei o beijo, o beijo que você me deu. Vá pedir aos céus, você aqui comigo. Vou jogar no mar, flores pra te encontrar. Eu sei que and I said pode acontecer. Eu sei, o nosso amor não vai morrer. Vou pedir aos céus, passe aqui comigo. Vou jogar no mar, flores pra te encontrar. Eu sei, porque você me disse adeus guardei O beijo que você me deu Vá pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar no mar Flores pra te encontrar Yeah.